Ладно. Опа, сняла. Что? Она... Давай, давай поставим. У меня ульта готова, чел. Уникальная боевая единица отряда Апекс. Давай сюда. Встречайте Вытармливай. Ставим. Боевой гендерфлюидный вертолет. Поехали! Там нет никого. Ой, Ганка, зря. Едем, едем, едем. Блин. Там челы идут. Андрюха, а я? Ну, дрон сломали. Другие вообще челы пришли. Сайт. Перезарядка. Андрюха, улетай. Улетай, улетай, улетай. Можно летать? По мне уже шмаляют. Андрей, давай мы отомстим за это. Поехали. Поехали. Поближе, поближе. Еще ближе. Перезаряжаюсь. Залетаем? Да. Не, не, не дамажу, не, не надо дамажу. я их встретил на, на полпути нашем. Угу. Давай, вертолет меняет флеш. Победного вертолета не будет.